El govern valencià tanca l'últim barracó. La consellera d'Educació del nou govern valencià tanca avui l'últim barracó que quedava en un col·legi públic. Es transforma així el paisatge escolar que en alguns cursos arriba a comptar amb...